As you know that we are doing a series of uh, the little big shots. So this young young gentleman is very much here, sitting right next to me. His name is Muhammad Hassan and besides all the other talents, you know, something unbelievable. He's a very good chef. So how are you doing, my good friend? I'm going well. Oh, <laughs> you're going well. <laughs> what have you cooked? You have cooked what? Omelette? Dam ka keema. Dam ka keema. अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा ये दम का खीमा जो है ये मटके में बना दे या किसी बर्तन में होता है मटके में ओ हो अच्छा अच्छा अच्छा देखो मैंने सही पकड़ा उसके अलावा आप दम का साग नहीं बनाते मुझे पसंद है we welcome you to my show mister Mohammad Hasan Ahmed you are my fourth लेगो दीक्षा इन द सीरीज तो आपके साथ हम मजीद बातें भी होती रहेगी इंटरव्यू शुरू कर पूरे बीस सेकंड हाथ धोना भूलना नहीं जब हम right, my good friends, so welcome back from the break. Yeah, I, I took a little longer because I had to speak to the big shot right here next to me. And his name is Muhammad Hassan Ahmed, as I told you, and I'm going to uh, very, you are very warmly welcomed in my program. Thank you very much. अच्छा जी अब मुझे आप बताइए मोहम्मद हसन आपको हसन बोलते हैं मोहम्मद बोलते हैं क्या बोलते हैं मोहम्मद हसन अहमद बोलते हैं ओ पूरा नाम बोलते हैं आपके फादर आपको किस नाम से बुलाते हैं हसान हसान और मम्मी मम्मी भी हसान अच्छा और भाई बहन भी है ना आपके छोटे छोटे बड़े बड़े वो भी आपको इसी नाम से बुलाते हैं और दोस्त किस नाम से बुलाते हैं इसी नाम से इसी नाम से स्कूल में किस नाम से बुलाते हैं स्कूल में भी इसी नाम से बुलाते हैं लेकिन टीचर हस, हसन बुलाती है हाँ तो आप एक क्लास में अपने सोशल हैं काफी आपके दोस्त हैं बहुत सारे दोस्त हैं आपके अच्छा हम क्लास में हमेशा आप डिस्टिंग मार्क्स लाते हैं मतलब एग्जाम्स वगैरह जो होते हैं आप अच्छे मार्क्स लाते हो आपने मोटेसरी में तो खैर आप फर्स्ट आए होंगे चूंकि आप क्लास वन में जब गए थे क्लास वन आपने जब पास किया तो कितने मार्क्स से किया आपको कुछ याद है ओ oh, oh, पहले मेरी तरह मैं तो जब के जी होता था जमाने में के जी टू से मुझे डायरेक्टली उन्होंने सेकंड क्लास में डाल दिया because I was too bright और मैं क्लास नहीं बल्कि पूरे स्कूल में मैंने टॉप कर लिया तो आपने भी टॉप किया हुआ क्लास में हाँ वेरी नाइस क्या बात क्या बात है अच्छा खाने बनाने के अलावा आपके और क्या क्या मशागिल हैं आप क्या क्या हॉबी मैं आर्ट वर्क करता हूँ क्राफ्टिंग करता हूँ क्राफ्टिंग भी करते हैं अच्छा क्राफ्टिंग किस चीज़ का करते हैं कैसे करते हैं मैं ग्लू पेपर वगैरह से करती हूँ अच्छा, अच्छा अच्छा अच्छा वो हो क्योंकि देखो क्राफ्टिंग से तो बहुत ही चीज़ें आती है ना witchcraft craft stagecraft craft का मतलब मुझे एक चीज को बहुत क्राफ्टी तो बिल्कुल अच्छी बात है वेरी नाइस तो अब मैंने कुछ देखे आपको बड़े अवार्ड वगैरह भी मिले हैं कौन कौन से अवार्ड मिले आपको मुझे रेडियो 92 का मिला और हम्म। स्कूल में भी मिला वेल वेल वो आर्ट बनाने पर आर्ट बनाने पर वेरी नाइस तो आपको आपको आपके डेडी ने कोई प्रेजेंट किया कैसी तरह का दिया